Şu Bu arada benim de skinim çok sende çirkin. gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Rice Clans'sız mı girdin? Ne oldu? Ha ben premium'le girmedim o yüzden mi? E, Enay. Senin baban da Enay. Abini de döverim ona göre. Allah Allah ya. Yaşın kaçtı harbiden? Kes be. Ben 16 yaşındayım 2003'lüyüm. Ben kaç yaşındayım sence? Kim adam? 17. Abi vallahi Ay bir şey değil. <laughs> Levent beni bırakıp gitme. Sikti. Ses konusu hayatım <laughs> Yani adamları ya, kestim şimdi oyunu Hayır beraber kazanacağız. Hani Ağzına... Beraber kazanacağız. İyi de hani biz beraber kazanamıyoruz ki ben seninle takım olmam bile yanlış. Neden ki? Nasıl yanlış ya ne demek? Neyse bir oyun kazanırsam var ya sana çıplak fotomu atacağım. <laughs> Kazanmayacağımız bildiğim için. Gerekirse <laughs> aşağı. adam atıyor, adam <laughs> atıyor, adam atıyor. Şaka yap. Atıyor, atmıyor şaka yaptım hadi. var mı kıtayım? Bir dakika. Olmadı. Adam atıyor adam atıyor dur dur dikkat et. Levent atmıyor kimse bir şey Levent. Geri zekalı. Kim gördü? Kim geldi? Bana da gel gelmiyor, gelmiyor. Pembe, Nerede lan bu? Bak Karşına. şimdi çocuğu vuracağım şimdi. İyi izle. Bak geri zekalı. Kaldım. Çok kötü düştüm. Nasıl düştüm ya? Levent bir şeyin farkında mısın? Aa ölmüş. E burada merdiven var. Öldüm. Kıyamam eksikti. öldüm ama hadi sen de öl. Bak şimdi Levent ne ben yapıyorsun biliyor musun? Bana ne senden? Yo. Dur ya bir oyun kazanayım bari. İlk kez chest'te bana gerçekten de güzel şeyler çıktı. Aha adam gel lan ya. Sen kimsin de benim Selin'imi öldürüyorsun? Ananı Görmedin değil mi? Arkadaş ekliydik değil mi? ha? Anlamadım. Alta bak. Ama yanlış yazdım. Snyder olacak. Ha pardon. Oldu mu? B'yi de büyük yazar mısın? İşte bir de sonra sarı işareti. Kardeşim benim evlenmek o kadar kolay mı? Baban da senin kardeşin. Ne? Levent onu kime yazıyorsun? Şey dede diye birisi var da oyunda ona. Abim çağıracağım bekle lan. Hadi video bit tamam. Ben çıkıyorum görüşürüz. Abi, abi, abi, abi. Levent bana evlenme teklif. Şeyle, kız Marçay. Hayırdır. Ee, Mehmet. Mehmet orada mı? Ne çekiyor ya? Bir Bilmiyorum. şey değil mi bana kızdı şu an? Hep senin üstüne. Ee, Mehmet yalan atıyor iftira. Zorla istedi ben Hep yok dedim. iftirada. Sen tamam öyle çıkacağım lan böyleden sonra küstüm. Neyse hadi gel. <laughs> Sana bir altın elma atayım barışalım bari gel. Al al al al al al al al. Al bak beni yakarsan fena olur. Bak. Hadi. Bak. Anın kim bak, senin? böyle çarpılırsın. Bir şey ama çok kötü yaptın çok. Ya çok bak bugün dam- cuma insan küfür eder mi? Şöyle gizli bir yer yapalım. Bak direkt ortaya gidiyor salak. Neyse teşekkür ederim chest bana. Salak dip aa şuna bak salak dip peşimden gel. Ne yapayım yani seni keserler diye geldim bak bak iki kez kendim Minecraft yaptım. Report. Adı neydi Ee, ne senin dede? oldu? Suyun Ve yok hani mu? ya- yok. Ama labın var istiyor musun al? Hayır lan! biz kendi kendimizi öldüm, öldürdük. öldüm, öldüm, öldüm, öldüm. Neyse, kanın yerde kalmayacak şimdi kendimi öldüreceğim. Bak bak geri zekalı. Ben öldürdüm bile seni ama <laughs> ama ben öldürdüm bile seni. Neyse. Arkadaşlar videoyu kesiyorum. Küçük bir açıklama yapacağım. Discord sunucumuz açılmıştı tekrardan. Açıklama kısmında var. Gelip burada yetkili olabilirsiniz. Ve buraya gelip aktif olan kişiler yetkili oluyor. Ve yetkili olduktan sonra sizleri videoma alıyor veya sizin hesabınızla oynanın ve benzeri şeyler. Tek yapmanız gereken şurada bulunan chat kanalında aktif olmanız. Ve aktif olduğunuz zaman yetkili olabilirsiniz. İlk geldiğiniz zaman yani ilk gün yaklaşık 10 tane yetkili almayı düşünüyorum. Discord sunucumuz açıklamada var yani biz ara vermiştik ve şu an geri dönüyoruz. Ve ikinci olarak sol tarafta gördüğünüz gibi sesli odalar var. Gelip içinde girip yani aktif oluyorsunuz. Eğer diyelim mikrofonunuz yoksa veya e, sesle giremiyorsanız herhangi bir odaya girip e, şöyle bir mikrofonunuzu kapatabiliyorsunuz. Dediğim gibi Discord sunucumuz açıklama kısmında var. Hepinizi bekliyorum. Öptüm. Görüşürüz. Hadi bay bay. Kimsin de ben senin kölen olayım. Vallahi tamam lan öyle olsun dur ö, şey ayarlayacağım. Aferin lan köle adam ol. Şey <laughs> ya Neyse neredesin? çok iyi etme buradayım. Böyle skinin çok çirkin. Benimki mi? Ya sen neredesin ben seni niye görmüyorum takım değil miyiz? Oğlum sen neredesin ben de senin aa buradasın var. Bu arada benim senin skinim çok sende çirkin. gözüküyor mu? Evet gözüküyor Rice Clans'sız mı girdin ne Ha ben premium'e girmedim o yüzden mi? Enayi. Senin baban döven abini döverim ona göre. Allah Allah ya. Tipe bak velet. Yaşın kaç harbiden? Kes Ben 16 yaşındayım 2003'lüyüm. Ben kaç yaşındayım sence? Kim adam? 17. Abi vallahi Ay 2002 şey değil. <laughs> Levent beni bırakıp git. Sikti. Söz konusu hayatım. tamam neyse. Yardım etsene gerizekalı. Ölüyoruz ama. Abi yemin ederim ben onu tanımıyorum. Öldün mü? Lan öldüm. Haber. Of Levent ya çok kötü. Ama bak intikamını aldım her şeye iyi taraftan bak. Ya ben seni oh, bırakır mıyım ben sadece Aa, yani neredesin? kazanalım diye şey yaptım. Ben orada seni izliyordum. Kazandık yani. mı peki? Yani adamları ya, kestim şimdi orada Hayır beraber kazanacağız. Hayır, Ağzına... Beraber kazanacağız. İyi de biz beraber evet. kazanamıyoruz ki ben seninle takım olmam bile yanlış. Neden ki? Nasıl yanlış ya ne demek? Neyse bir oyun kazanırsam var ya sana çıplak fotomu atacağım. <laughs> Kazanmayacağımız bildiğim için. Gerekirse aşağı. <laughs> Artık şeyden istesem de kazanmıyorum. Neyse abin ne yapıyor? Oo. Bu arada Oo. sesin değişmiş. Daha da ince olmuş. Daha da velet gibi olmuş. Allah Allah diyene de var. Bak şapşik. Şapşik'in anlamı ne? Bana bir tane kız söylüyordu bende. Hmm. of ya of. Şuradaki adam takım arkadaşı ne ki ya? Lavım olsaydı ben de seni yakar. Hıı. Zeka. Gel lan buraya ananı. Ha. Aa şey geçtim iskelet. Levent neredesin? Levent öldürdü beni. Vesedeyim La, Ne yapıyorsun sen? İki kişi geliyor bana. Vesede falan değilsin. Beni bırakıp gittin resmen. E gel bak. Biz anlaş... Yemin ederim iki kişi geliyor. Ben bunları kesersen bana ne verirsin? Of of lan. Hadi öldür onu. Hadi öldür onu. Levent hadi. İyi de hiç bir bokum yok ki. Nasıl yok ya? Bak başkası geliyor. Kardeşim benim hadi ben varım hadi al işte öldün olmuyor hep sen oynayamıyorsun Hep kazanacağız ya, diye bir şey de yok güzel biliyorsun yani Biraz güzel oyna ya Hay hay başkan hay hay hemen Hay hayın anlamı bilmiyorum aferin, ama çizgi filmde aferin, hemen anlamına aferin, geliyor aferin, haberin olsun Aferin, aferin Beyla Şey değil mi sözü bekletme Ne? şarkı mı? Evet. Şarkını söyle. Şöyle remixli bir şey olabilir. Remixli. Ama bak her bok... Abi Olmaz. O sen benim açtığım şeyi açarsan... Ya bana blok sal artık ne olur. Ha, sırf blok sal dedin diye ben o bloku aldım. Almadım ki ben de. Aldın mı? Adam <laughs> atıyor, adam atıyor, adam atıyor. Şaka yaptım. Atıyor, atmıyor. Şaka yaptım hadi. Yayınlar mı katayım? Bir dakika. Ananı... Olmadı. Adam atıyor adam atıyor dur dur dikkat et. Levent atmıyor kimse bir şey Levent. Geri zekalı. Diyene bak. Hangi takımız? Ama ben oradan Hadi 3 kişi kes. Oltam ya. 3 kişi kes oyunu ee, kazandın ee, diye şey yapacağım diye tamam. algılayacağız. Tamam. Ben bir efekt tamam, falan tamam. kazandığınız şeyini yaz. Adamlar senden kaçıyor görüyor musun? Güzel yazıyorum. Evet hepsi kaçıyor benden çok Aynen, iyi. Kes... Aa vallahi adam gördü seni. Kim gördü? Kim geldi? Bana da Gel, gelmiyor gelmiyor. ya, nerede lan bu? Bak, Bak şimdi şu çocuğu vuracağım şimdi. İyi izle. Bak gerizekalı. Kaldım. Aa, kaldım. Çok kötü düştüm. Nasıl düştüm ya? İşte gerizekalı of deyince. Levent. Beddua ettin değil lan? Yo benim dualarım kabul Üç kişi öldürdüm ki adam. demin. Üç kişi mi? Öldürdüm hani. Sen bir kişi bile öldürmedin salak. Üç kişi öldürdüm. Sıfır. Kaç kişi öldürdün bakayım? Öldürdüm. Yok yalan Bak atma. bir, iki, üç. Ben kör müyüm? Dört. Dört kişi öldürmüşüm. Dört kişi bile. Üç kişi bile değil dört yani. Dört. Dört. Evet. Gittikçe bir kişi yükseliyor nedense. Beş de olabilir. Bu arada bir dakika sen az önce bana 17 yaşındasın dedin ya. Ha. Ben 19 yaşıma gireceğim. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim. Ama 5 ay sonra. Ya git ya. Bu arada benim PvP'm gerçekten çok kötü olmuş. Artık şunu bir düzelteyim değil mi? Yani evet burada... çok kötü adam var. Ama Levent. Levent ben, adam adam. Ben buradakileri Levent, halledeyim. Ben bu adamla bir öleyim de. Gör gününü. Kişiler bana vuruyor Levent. Ya bana ne ben başkasıyla vs atıyorum. Aha vallahi ilk sana ne aldım. Öldün mü? Ölmedim. Bak hala bağırıyor. Ölüyordum Annen uyan, uyanmıyor mu bu sesinden? Hayır annem uyanmıyor. Çünkü bilmiyordum. Öldün mü? Levent neredesin ben? Adam adam adam adam Levent, Levent, Levent, Levent. Kül kaçarak oyun bitiriyorum. Allah belanı versin. Ne yapmış kalman? Levent nerede? Levent. Bu oyala. Yardım etsene. Adam pro. Neredesin? Abi adam ağzıma sıçıyor yemin ediyorum. Gel ben de alttayım. Neredesin? Alttayım. Geldim. Yukarıdayım. Gel gel bana ben gel. Ben alttayım bana, diyorum. Gel. Bak bu ben de alttayım. E ben de alttayım şu Nesin an. Nesin sen? Ay bana bir şey, şey Adam hala geliyor. İşsiz misin lan? Ha benden Turuncu nasıl çıkıyoruz düşündüm. Gördüm seni. Geldim. Adamın arkasındayım Levent. Levent geldim. Bakayım. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Hah, öldüm. Güzel mi? Bak senin yüzünden. ben, ben de öldüm. bence de öl. Neyse. Zaten kazanmak istemiyordu. Bizim bu en son çıkma teklifi videomuz vardı ya. Ha. O 100k'yı geçti lan. Evet, evet, evet. Çok mü? tatlı değil mi? Hmm, ama Evet, daha böyle videolar çekmeyelim. Bence çekmiyor. Çok, çok kötü. Çünkü o video yüzden hiçbir kız bana bakmıyor artık. Sevgilim var. Ay. Ay sonuna kadar Allah izlememişler Allah. gerizekalı. Bugün işsiz gibi yorumlar okuyordum. tamam. Öyle olsun tamam. Hmm. Bu niye başlamıyor ya? Başladı. Aha, kara buldum, dur, demeni Bak Selin. Şu karşıdaki Ha. iki adam senin diğerleri de benim olur mu? Ne? Şu karşı adadaki adamlar benim diğerleri de senin. Tamamdır. Tamam mı? Kaçan ölsün. Tamam kaçan top. Levent! Ölmesin. Ö öleyim mi? Levent bu ne? Dur lan kaçan mı var bak. Ben adamın canını bitirdim sen de kalanı yaptın. Ama bak kelimi de çalıyorsun hiç olmadı. Adamı oyalı arkasına atlayayım. Hadi. Ne yapıyorsun orada salak? Aha. Ananı sikim adam gelmiş. Düştüm. Adama Le oltayla kesmeye çalışıyorum. Kılıcım yok çünkü geldim, bak. Geldim. Gerizekalı baya kılıcım yok yanımda kal. Öldü. Bir dakika kılıcın nasıl yok ki? Kitin yok mu senin? Ben ne kedi kullanıyorum ki? Ben hız kedi kullanıyorum herhalde. Ne kit kullanıyorsun sen? Evet. Ha, enayi. benim oyunda 2,5 milyon param var. Sen kim? Hadi be. Seninki kaç? Seninki 30 bin var mı ki? Aşağı atlasana kanka. Aha öleceksin zaten. Adam pro lan. Aha vallahi yekte attı. <laughs> Gebe, gebe. Gavat ya bu ne lan? Adam hile kessin değil mi? Bir şey ya. Yakıştı mısın 8 kez, o kadar şey yapmış. 8 kişi öldürdüm. 13 kez öldüm. 25 puan kazandı. Oo 25 puanım var lan sen kim? Dünya birincisiyim. <laughs> Hiç ısınmadan da oyuna girdim. Ee manita falan var mı? Ee, evet hayır yok. Ne evet mi? Aldatıyor musun beni? <laughs> Hayır suyu yok. Var mı? Belki vardır. Kim? Var mı yok mu? Bilmiyorum var mı yok mu? Salak olunca işte. Ah, patlattım. Ay adam geldi. ölmedim. <laughs> Ben ondan değil adam geldi diye korktum. Bana ne? Oğlum hiçbir şeyim yok. Settim bile yok. Aha burada bir chest varmış. Craftayız gelişmiş. Öldün mü kanka? Levent bir şeyin farkında mısın? Aa ölmüş. E burada merdiven var. Öldüm. Kıyamam. Sikti. Ben öldüm ama hadi sen de öl. Bak şimdi Levent ne ben yapıyorsun niye öleyim, biliyor bana musun? ne senden? Yo. Dur ya bir oyun kazanayım bari. İlk kez chest'te bana gerçekten de güzel şeyler çıktı. Aha adam gel lan buraya. Sen kimsin de benim Selin'imi öldürüyorsun? Ananı Görmedin değil mi? İyi güzel. Annesi olayı bastı da kusura bakma. Yardım. Yardım. Allah Allah. Annen de ikide bir basıyor ayıp. Annen mi? Senin annen. Aa annene selam söyle. Sana ne benim annemden? Senin annen senin. Rauf Bay'ın annesi. Hayır annem gelmedi. Hayır. Geldi o yüzden mikrofonunu kapat. Erkek olarak senin annen de burada. <laughs> ya. Aa, nereden biliyorsun? Neyse ben bir konu anlatacaktım da. <laughs> tabi yine heyecan bastı geçenki gibi. <laughs> Ay ya Allah Allah ya. Selin gelsene yanıma. yanıma gel. Neredesin Meymun? Buradayım arkadayım ya. Ha. Al şunu. Bana mı? Al at ver. Ver. <laughs> Sen kimsin lan? Bak şimdi bu adam bizi öldürmeye gelecek. Ben de bunu kullanacağım. Anladın mı? Yani bu benim şeyim yaşama Ben öleceğim yaşama ama değil mi? biletim. Teşekkür ederim ya. Bir şey gel gel gel gel. Üste çıkalım. Ben gidiyorum küstüm Tamam, sana. gel, gel. Küstüm sana küstüm. Bana ne lan? Yürü lan. Bak şimdi gel gel gel gel adam keseriz. Yani iyi izle şimdi de iyi izle beni. Ben iyi buradan seni izliyorum üf. hadi. Vallahi adam sana ters ters bakıyor. Ay. Aa, geliyor. Git lan. Geri zekalı. Ben sana diyorum yanımda kal. Neyse adam seni korkuttuğu için onu öldüreceğim. Gel Hadi lan. Şimdi sen git onu. Bak öldürdüm ne kadar proyum lan. Abi var ya ben dünya birincisi olur mu PvP ile. Haksız mıyım? Sevdim ben sana adam olamazsın ya. Yani. Adam ol lan. Yani. Burada chest var mı? Ha vallahi adamlar gelmiş. Reis yani nasıl söyleyeyim ben sizdenim aslında. Konuşarak da anlaşabilirken yani neden vs atalım? Evet bence de bence dedim beni kestiler ama sen hala konuşarak. Seni ya sen böyle bir insan mıydın ya? Sen, ya bir gittin sen... bir yerden değiştirsin ne yapıyorsun sen Bak mesela şu an... Dön ikili... işte benim bildiğim Levent damar. İkisini de alır ikisini de tekler. Hadi Levent. O zaman beni hadi Levent hadi. Gaza geldim lan Yo. bir Gel lan bak hadi, kaçıyorlar. Hadi koş saldır ısır oğlum. Bak bunu senin için kesiyorum. Ananı Hadi kes hadi. Hadi kaç. Küfür etme çok iyi. La, ölürsen çıkarım. Çık, tamam bay bay. Çık kağıda bas ölmeyeyim. Bir de bay bay diyor. Görüşürüz kardeşim bay bay hadi. Ya. Ne bileyim of. beni. Bu arada ben bilerek atladım yani her seferinde kazanıyoruz bildiğin gibi. Ben hep kazanıyoruz hep. Nasıl olacak böyle? Neyse heyecandan diyemiyorum da şey yazacağım. Arkadaş ekliydik değil mi? ha? Anlamadım. Alta bak. Ama yanlış yazdım. Snyder olacak. Ha pardon. Oldu mu? B'yi de büyük yazar mısın? İşte bir de sonra sarı işareti. Kardeşim benim evlenmek o kadar kolay mı? Baban da senin kardeşin. Ne? Yani Rafa'dan bahsediyorum. Ay, düştüm Allah belanı versin seni. Bay... Bak konuş olursa oyunu dakika, oyna. Bay, Önüme bir dakika bir bak. Şey bay gitmeden blok bıraksaydın. Yani... Salak. 5 Öyle blok bıraksaydın o oyunu alırdım. Neyse. <laughs> Levent onu kime yazıyorsun? Şey dede diye birisi var da oyunda ona. Abi mi çağıracağım? Bekle lan. Abi! Hadi video bit tamam. Ben çıkıyorum görüşürüz. Abi, abi, abi, abi. Levent bana evlenme teklifi şeyle. Ee, Mehmet. Mehmet orada mı? Çekiyor ya bilmiyorum. şey değil mi bana kızdı şu an? Hep senin üstüne. Ee, Mehmet yalan atıyor iftira. Zorla istedi ben Hep yok dedim. iftirada. Sen tamam öyle çıkacağım lan böyleden sonra küstüm. İnsan bir sözün eri olur be. Bir dakika abinle adamın adamı mı bozacaksın şimdi? Gitti mi Mehmet? Gitti mi gerçekten? Allah Allah ya. Gittik Neyse hadi gel. Sana bir altın elma atayım barışalım bari gel. Al al al al. Al al al al. Al. Bak beni yakarsan fena olur. Bak. Hadi. Bak. Ananı sikeyim bak, senin. Bak böyle çarpılırsın. Bir şey ama çok kötü yaptın çok. Ya bak bugün dam. cuma insan küfür eder mi? Pardon bugün cuma değildi. Aha öldüm. Ben ölmem ben ölmem. İzliyorsun değil mi? Bu oyunu senin için kazanacağım. Sırf oyundan çıktın diye kazanacağım. Çık çık. Aa geldi. Selin. Lan kaybol pezevenk. Ay çok boşlar. Bak şimdi var kardeşim ne yapıyorsun biliyor musun? Elini alıyorsun kılıcı ol. Bir dakika kılıcım. Gidiyorsun ratatata yaparak hepsine tek atıyorsun hadi. Hadi Ee, hadi yaparsın bir- hadi. Hadi adam- hadi yaparsın. Adam bir bıraksa. Allah Allah. Bak sal beni, sal beni pezevenk. Bir Bak, şey diyeceğim ama sen orada öyle duramazsın ki. Bence direkt arka kanattaki mizahı kural mı var Craft'taysa? Bak şimdi o adam gitti ya. İşte ben de geliyorum. Nerede adam öldü mü? Arkanda arkanda. Arkanda şaka yaptı. Yakınlarda bir adam var gerçi ama. Şume play hmm, yedi Nasıl şakaydı ama. Çok komikti lan. Bir daha yapma. Nerede adam? Adam nerede? Aha. Buldum. Selamünaleyküm bak. Ben ay bir dakika. Bu adam senin için keseceğim. Alırsın hadi. Koş saldır. Onu da bir zahmet alalım yani. Hadi bakalım. He he he böyle kes. Bir şey diyeceğim şey sana skinle hiçbir şey yapamazsın. Skinin çok kötü. Hadi. Şu an bende hangi skin var? Yeşil ya yoksa mavi? Mavi gözlü, lan, mavi gibi, şapkalı, masmavi. Kenkli kızlar ona çirkin, düşüyordu. Çok çirkin, çok çirkinsin. Çok Sende çirkinsin. Sende çok var mı aynısı tipsiz? Ben daha ben çok daha var. Ben çok daha güzelim. Siktir git lan. Şey lobiye gelsene. Levent oyun Ne? Ne? Niye girmedin? Oyuna daha girelim Ben- mi? 20 dakika oldu. Farklı video. oyna. oynat. Oldu mu? Aa, tamam aferin. Adam Vay, olacaksın böyle. MVP Sözünü reis. Ben şuradan bir YouTube'u tak çok güzel hmm. olacak yalnız. Hadi hadi pembe pembe ya pembe gel. Hadi pembe <laughs> pembe pembe gel. Hadi gelmem. pembe. gel Levent pembe. Ha, Levent pembe bak başkası aferin. Bir de oyunu kazanmayan var ya ağzına sıçarım. Ama aklıma bir Pembe taktik değilsin. geldi. Bahsede kalalım. Şimdi Aynen base'de kalalım sizin. Gelen geçeni tokatlayalım tamam mı? Ama kimse gelmez yani. Şey hala var mı şu bir tane sınır geliyordu ya. Evet hala var ama sınır gelmeden önce sayıyor ya geriye. Evet. O zaman kaçıyoruz yani. Evet, o zaman ben kale yapacağım. O zaman kuşlar. Allah yardım ederim ben. Aynı takım değiliz bu arada. Yo hayallisin. Evet hayallisin. Bak buradasın. Bak ben. Lan ben pembeye gitmemiş. Ananı yanlısı gitmiş. Çıkmayı unutmuşum. Küfür etme. Ben edince ben bir şey diyor muyum? Terbiyesiz insan. Ben küfür etmedim ki video başından beri. Hiç hayatımda bir kere bile küfür yapmamışım. Arama yüz Sen atmamıştım. bağıra etmiştin ya. Hadi. Bak. Anın etmedim. Niye yalan söylüyorsun ki? Yemin Çok ediyorum videoda var. Bir dakika. Bak Jack Ota'ya gidiyorum. Dur dur. Hani biz kale yapacaktık? Hani? Tamam, tamam bak şu okçular işimize yarar aslında. Evet ama onları sonra koysaydım. Burada bir tane şey vardı ya. Aşağı inebiliyoruz. Çin var mı? Şey, şey, bize şey lazım. Aa. Burası Oo, niye kapanmış? Craft Orası şey 3 tane sandık da yukarıda ya, artık buraya gerek. Altta var mı peki? Ee, ben niye aşağı indim? Ya, şey kart topu falan yok mu bir dakika? Şansımı deneyeyim mi? Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey. Ama ne şimdi yapıyorsun? gelsin buraya. Balta yapacağım. <laughs> Elimde ateş Ay, topu vardı sadece sağ tıkladım şeye. Neyse ki yaşıyorum. Oo çok. Şöyle gizli bir yer yapalım. Bak direkt ortaya gidiyor salak. Neyse teşekkür ederim chest bana. Salak dip. Aa şuna bak salak dip peşimden gel. Ne yapayım yani seni keserler diye geldim bak bak. yaptım iki kendim evet, yaptım. Report. Adı neydi ee, senin ne dede? Oldu? Suyun ne yok yani mu? Ya yok. Ama labın var istiyor musun al? Ya biz kendi kendimizi öldüm, öldürdük. öldüm, öldüm, öldüm, Neyse, öldüm. kanın yerde kalmayacak. Şimdi kendimi öldüreceğim. Bak bak geri zekalı. Ben öldürdüm bile seni ama <laughs> ama ben öldürdüm bile seni. Neyse bu sefer bir zahmet oyunu kazanalım artık. Bir zahmet. eee okulun nasıl? Ama e, güzel gidiyor ne olsun Geçiyor musun Kötü kalıyor musun? Ha? Geçiyor musun kalıyor musun? Yani daha ilk sınavları olduk ya geçiyorum Allah şükür. <laughs> İnşallah kalasın. Dualarım kabul oluyor bu arada. İnşallah kalırım. İnşallah. Çok mu istiyorsun lan? Evet çok istiyorum sağ bir de Mehmet bunları duysa var ya yaşatmaz seni. Katil olur kardeş. Allah Allah. Hmm, ya. Sana aşığım. çok Üf. Ete baksana. ben, <gasps> tamam. Hain. Yengene saygı duy. Lazım yalnız. Saygı. <laughs> ne ne ne? Ben yazamadım. Saygı duyuyor o bu. Aga yapmayanlara duyuyor. Ay bence şey yapalım. Ben gidiyorum Ender Pearl'ım varsa. Bekle. Bir dakika sakın. Bir- Bak şuradaki adamları ki. Nereye attım lan onu? Geri zekalı. Neyse şimdi gitmez sırası bende kalk oradan. Kalk lan. Bak ben sana gitme demiştim değil mi? Hop. Ölmedin mi? Ne? <laughs> Enayi ben sana mı öleceğim? Nerede ya? Chest falan yok muydu burada? Bir dakika adam geliyor adam geliyor. Nereye gidiyorsun? Adam Levent geliyor. gel Levent! Levent koş! Levent koş! Levent koş! Aferin. Geldim Aferin. lan salak niye atla, bağır? Atla atla atla. Ölme. Ben... Ölmeden atla. Ölmeden atla. Benim hiç bir bokum yok yalnız. Geldim gibi öldüm. En iyisi burada kalayım. İyi misin? Levent. Her şey yolunda mı? Değil Geleyim mi? Aa ölmüş Şeysin, salak. Ben önceden yeryüzünü duran melekin resimler senin ben normal melek oldum. Dun, dun, dun, dun, dun, Öldüm ya. İskelet kesti beni. Ben de öldüm. Aferin sen de. var lan? Aynen sen ölünce hiç dayanamadım şey oldum. Kıyamam. İşte. Salak. Son diyorlar niye Türkiye gelişmiyor? Neredesin? Şurası çok tatlı. Şey tepe tepe atlıyorum. Bak buradayım buradayım. Buradayım. Neredesin? Arkandayım arkandayım arkandayım arkandayım. Levan? Arkamda buradayım. değilsin. Bir Şey e, Levent buradayım. Bana Ha bak, tamam burada- tamam gördüm. Buradayım. Tamam Gel. tamam, tamam ağlama. Gel gel gel. Geldim. Burası gel yanıma. Gel Ya tepede dur. Bir dakika. Ee, üstüne geçeyim maksat saçmış gibi olsun. <laughs> Geri zekalı ya. Oo. Oh. <laughs> tamam. Sen nasıl? Bir dakika. Sen iki blok zıplayabiliyor musun? Ha sen Evet. uçuyorsun değil mi? Bir an hemen report Olmadı atıyordum. mıyım da? Bir dakika lan Tamam. report. <laughs> Geri zekalı. De de. Alt tire Millet de de. malumu neyse. E, videoma geldiğin için teşekkür ederim. Hiç enerjim yoktu bu arada. Bağışım ağrıyor sabahtan beri. Ee? İşte bu karıyla video isteniyordu. O yüzden attım. Değil mi karı? Kankam E, bu arada Rafa'nın kanalı kapandı yani e, kanalı çalındı açıkçası ve yeni bir kanala geçtik kanalı açıklama kısmında olacak senin de kanalın var mıydı gerizekalı kız çilek kız değildi gerizekalı Ha efendim efendim efendim kanalın var mıydı Evet evet kanalım senin <laughs> Tavuk sevmiyorum. Ya, e, işte arkadaşlar Sinir kanalı hiçbir Evet. şekilde açıklamada yok. Haberiniz olsun gidip de boş şeye açıklamaya bakmayın. E, Rafa'nın kanalı var ama. Neyse koyayım neyse. İşte Selin'in... Ay çıktı lan. Selin. Bir dakika <laughs> daha bitmedi daha. Hadi ya. Ya bak az önce şaka yaptım. seviyoruz şimdi sizleri gerçeğini- aşırı çok seviyoruz. Bir dakika bir dakika şu an gerçeğini söylüyorum. İşte Selin'in kanalına aboneyseniz abonelikten çıkın teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın bay bay öptüm. Muah.